inspirar-te a si mesmo. ¿Hasta que ponto estudar outras referências fotográficas ajuda? Ou em que momento é melhor começar a estudar outras referências? Sobre isso queria falar hoy, como ni Quando eu corri minha primeira câmera, essa câmera, e posteriormente essa câmera, e isso foi um lapso de tempo de 2010 até 2018, assim. Não por aí. Então, eu diria que hasta... Eu, eu não tenía nenhuma referência fotográfica. Então, principalmente aí, elas, há 8, 7 anos atrás, eu yo assim, hacía fotos básicamente porque me gustaba, quería hacer fotos y me inspirava a mim mesmo a fazer fotos. Né? Mas aí de se a foto era buena, não era buena, que sei eu. Né? Estava falando de, estou falando de expressar-se Então, incluso hasta mais ou menos 2017, eu passei como 7 anos y no estudiar ningún concepto fotográfico, assim, composição, eh, exposição, etc. Eu tinha ideia de que a luz entrava e hacía a foto, pero hasta aí jogava por vezes em modo manual e via como, ah, se eu movo para cá, posso fazer fotos assim, ou assado. Pero mais que nada, eu fazia fotos intuitivamente, não? Né? estaba entrenando mi visión, así por hoy yo, yo veo de esa forma, entrenaba mi visión y no tenía referencia en mi cabeza, voy a hacer la foto, si igual hacía Marisol o igual hacía qué sé yo, ¿entiendes? Entonces incluso cuando llegó más o menos 2017 por ahí, yo, yo tenía ahí así una cierta... Ah, pero diziam, ah, estuda é fotógrafo, estuda é outras, outros fotógrafos, não? E eu tinha uma certa, um certo conflito em ser isso, não? Porque, porque eu não queria perder minha referência personal, assim, não? Né? E, e respeitava isso, sei, não mirava, não estudava outros fotógrafos. Assim. E recém, recém, em 2018, por aí, que eu e a me abri assim e empecé a ver outros fotógrafos, ver suas fotos, seja, fotógrafos de referência, assim. Então, há um mês que eu estava fazendo fotos de caia, então comecei a estudar e ver esses fotógrafos grandes aí no Nietzsche, não Bresson, e não que ver, eu consumia muito, ou seja, aún sigo consumindo muito pouca fotografia, assim e até hoje as fotografias que, vídeos que a gente conhece a para mim são as são minhas favoritas, as que mais me gustam E foi hecho assim em nenhum estúdio, puramente em, seguindo o brilho de inspiração, assim, né? o brilho de, de me gustar ser assim. Mas eu não tinha nenhum conceito na cabeça quando usava essas câmeras, assim. Pero lo que fue con eso, ¿no?, para qué que contando tu historia, etc. Porque me hago esa pregunta, o sea, se puede mejorar tu fotografía si tú estudias otros fotógrafos, estudias otras fotos, tienes referencias de los dichos grandes fotógrafos, o es posible mejorar tus fotos solo a través de tu inspiración, intuición, creación. Não. Me hago essa pergunta, você. minha resposta é que não, o não só através disso, não, o não, não só estudando outros fotógrafos que tu fotografia vai melhorar, né? Mas eu reformulo, reformulo essa pergunta assim, ou seja, em que momento é mais adequado estudar outras referências outros fotógrafos, Então, Entonces, eu mirando mi processo, assim, ou seja, eu yo confié confiar em mim mesmo, não sei, tenía esse conflito e segui essa. E isso, não sei. Mas eu creio que há que estudar outras referências quando tu has desarrollado na, na segurança em tu experiência personal com determinadas artes. Né? Então, se tu desarrollou, minimamente tua autenticidade, tua base, assim, de fotografia autêntica, né? Mas allá é de boa e mala, porque isso é muito relativo. Assim. Então, desarrollado isso, tu pode. Já vou a ver, estudar, porque aí vou a estudar e vou a desfrutar a obra de los outros. Assim. E isso te pode inspirar a ser outras coisas, não? Né? Pero tu já tem essa base interna sólida, assim, então tu não, não se vai perder em, em fazer cópias, assim. Porque eu já escutava <laughs> muita gente assim, falar isso, ou assim. seja, ah, eu estudo tal fotógrafo, quando vejo eu já estou fazendo as fotos como ele, assim. Ah, pero, ou seja, é que aí já perde todo o sentido do arte, ou assim. seja. Qual é o sentido então? Eh, se não é tu desarrollar tu, tu desfrute inspiracional interno, entende? Ou se não, tu empieza já de frente a estudar referências. Por general é isso, não? Né? tu empieza de frente a estudar referências, conceitos, e quando tu vê, tu pode cair também em tendências, assim. Então, por vezes, de um mínimo, assim, e aí, nos trabalhos os projetos são todos iguais. A mesma tendência de estilo. E cambia o tema de tudo isso. Puxa, ou seja, fazer isso por tendência ou porque não é possível. Então vão, vai vendo blocos não, de tendências. Mas se, é, é, se tu ser autêntico manifestou assim, ok, pero tu tá seguindo na tendência, tu tá consciente que tu tá seguindo na tendência, ou que seja, né? Isso penso, assim. Pero, o seja, de novo, mais uma vez, é só minha perspectiva, né? Quem, se, quem sou eu? eu estou opinando disso, penso isso, e pero, eu, putz, quem sou eu? Eu não merda de fotógrafo, um fotógrafo de merda mesmo, seja, Eu penso isso e, e lanço a cara, né? E não, Marcelo. Não estou de, de, contra de quem seguir outro ritmo e nada. Não é uma crítica assim, a, a, quem, a quem lhe gusta poxa, memorizar as fotos de um fotógrafo grande e fazer as, y hacer las mismas composiciones, qué né? sé yo. ¿no? Lejos de eso, ¿no? De hecho, um vai concordar, vai discordar, quem for. E às vezes também paro e penso, falo, poxa, quem, é por que não fui agora isso, nossa? Sabe, se eu paro para autoanalisar assim assim, não julgaria nada, não? Então, sinto, sinto de falar isso, assim, essa é uma inquietud que tenho, assim. Les comparto. Y de hecho he explicado eso en ese primer episodio, en la intro, Y vale eso. Si te gusta, si te molesta, deja los comentarios. ¿no? El viaje es ver si hay un, diálogo acá, ¿no? Que te invito a suscribirte ahí si te gusta. Y si no te gusta, también suscríbete también. No pasa nada, es gratis. <laughs> Vamos. Hasta la próxima.